क्या हुआ कुछ पता चला पुलिस ने केस बंद कर दिया पर क्यों पता नहीं हाँ भाई हाँ स्टेडियम पे हूँ हाँ आ जाए यहीं पे मैं हाँ स्टेडियम पे ही हूँ यार मैं एक हफ्ता बाहर क्या गया उसमें इतना कुछ हो गया पता नहीं यार कुणाल कहा गया आज शाम को फ्री हो तुम लोग हाँ क्यों जहाँ पे कुणाल का साइकिल मिला था वहाँ चलते हैं फिर ढूंढने भाई इसी जगह पे उसका साइकिल मिला था हम्म। वैसे हम यहाँ जा सकते हैं क्या हाँ जा तो सकते हैं मगर ये तो बंद है हम्म, रुक देखता हूँ मैं अबे यार पहले बोलना था ना हाँ अभी चलो भाई साइकिल भी लाना है भाई मैं सुसु करके आया भाई देखना देखना मेरे को इधर क्या मिला अरे ये तो कुणाल का फोन है हम्म देखो ये फोन यहाँ मिला है मतलब कुणाल भी यहीं कहीं होना चाहिए तो यहीं पे ढूंढना है तू एक काम कर यहीं पे तू और कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहे तब तक मैं और अमन अंदर ढूंढते हैं ठीक है पर ये तो लॉक है सुन तू इधर देख और मैं उधर देखता हूँ मैं ऊपर के साइड देखता हूँ ठीक है गिरा कैसे भाई आज वापस चलते हैं फिर कभी आएंगे भाई देखा तूने क्या हुआ यार मुझे क्या पता भाई तेरा क्या हुआ साइकिल फिर एक और बार जाना पड़ेगा फिर से अरे यार एक बार तो जाके देखना पड़ेगा ना देख मैं नहीं पूजा नहीं मैं नहीं